Ciao a tutti! Oggi farò questo video in italiano perché ho comprato tantissimi vestiti e voglio mostrarveli. Iniziamo! La prima maglia è questa, è bellissima perché è corta e quindi si può indossare con i pantaloni a vita alta o pantaloni normali, eh, pantaloni neri, jeans e questo va bene un po' tutti i giorni, molto molto bella, mi piace un sacco questo maglioncino che è della Please è un maglioncino lungo in più c'è lo scaldacollo staccato se si vuole dello stesso colore ed è ah, in queste giornate ah, è fantastico che volendo si possono mettere sotto dei leggings neri o con gli stivali con gli stivali alti un altro maglioncino che ho preso è questo colore stupendo e secondo me se siete abbronzate o eh, avete i capelli scuri specialmente sta, sta molto bene questo colore morbidissimo anche questo non veste tantissimo quindi forse devo prendere una taglia in più se mi conoscete almeno un pochino saprete che amo, amo queste magliette questa ha un bottone dietro al collo le maniche che si alternano maniche a tre quarti che si alternano al pizzo ed è fantastica fantastica bella bella bella e quindi per uscire la sera o anche di giorno sotto una giacca è stupenda io devo fare un regalo a un mio amico e ho preso questa maglia c'è un eh, cervo, come potete vedere, e c'è scritta, uh, c'è il testo di Here Comes the Sun dei Beatles. Poi, uno dei pezzi forti, sotto c'è il top, ovviamente, e sopra una maglia lunghissima, eh, lunga, lunga, lunga, eh, fa da vestito, metà a strisce in pelle e strisce di rete, questo vedo e non vedo, e, ehm, è bellissima, è molto molto molto bella, potete abbinare con i jeans, oppure se avete una canottiera lunga o tipo una sottoveste nera, potete mettercela e fa da vestito. Bomberino, bomberino mi sono innamorata di questo che di solito non è il mio stile diciamo ma è veramente veramente bello giorno magari al posto della giacca di pelle in quelle giornate dove non sai cosa metterti, non sai se metterti il piumino è troppo e stare senza giacca è poco al pelo dentro, ovunque in tutta tutta la giacca poi eh, io non porto molto i tacchi non li porto più così spesso come facevo una volta oddio mi sento così vecchia eh, comunque eh, ho pensato proviamole ho detto devo provarle almeno togliermi la soddisfazione sono in, sono in vera pelle dentro e made in Italy hanno il plateau, il tacco di preciso non so quanto sia, comunque eh, sono di vernice nera, ci sono anche in altri colori. Ho pensato, saranno comode adesso che le provo in negozio, poi quando vado a casa mi distruggeranno i piedi, lo so, lo so, però mi piacevano talmente tanto che le ho comprate lo stesso. Devo ricredermi perché sono stranamente comode, le ho usate ieri sera, molto molto valide. Ho fatto il video in italiano perché per ora, per il momento loro spediscono in Italia, Comunque vi lascio tutti i link, la loro pagina, la loro pagina di Facebook, Instagram, i numeri di telefono nel box info e qui in sovraimpressione. Inoltre se userete il codice Jessica01 avrete il 10% di sconto, quindi perché non approfittarne? Ricordatevi di iscrivervi, cliccate il bottoncino rosso qui sotto, qui sotto. Eh, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!